Pour comprendre la, mission sociale de, notre groupe, il faut revenir euh, au texte fondateur du, du groupe qui était toujours de contribuer à côté d'autres organismes pour apporter une contribution significative au développement social du pays. Euh, ça a été fait depuis le début par le financement des petites et moyennes entreprises, ça a été fait aussi par l'accompagnement des MDM à l'étranger. Au début, c'est le premier groupe qui a accompagné les Marocains à l'étranger. La Fondation Banque Populaire pour le Microcrédit, aujourd'hui appelée TOFEC, c'est une institution que nous avons créée en 2000. Mais notre expérience microcrédit a commencé deux ans auparavant en 1998 exactement. Il faut se rappeler que dans les années 90, le baroque venait de sortir d'une période assez dure d'ajustement structurel et que cet ajustement structurel a abouti à des déséquilibres sociaux extrêmement importants avec son lot de chômage principalement de jeunes et donc, au sortir de cet ajustement structurel, les pouvoirs publics ont voulu euh, euh, remédier au problème de la pauvreté et surtout l'insertion des jeunes. Un certain nombre d'instruments ont été mis en place pour les créateurs d'entreprises, mais également pour euh, les populations qui ne peuvent pas avoir accès au crédit classique. Et parmi ces instruments, c'était le microcrédit. Donc, euh, le groupe Banque Populaire a voulu accompagner euh, l'État dans cet effort d'insertion. Et c'est pour ça que nous avons créé la, la Fondation Banque Populaire pour le microcrédit. Et donc, elle avait trois missions principales. Aider les personnes défavorisées à créer leurs unités de production, aider ceux qui en avaient une dans le secteur informel à pouvoir les moderniser et les accompagner par des moyens de financement, par des moyens de formation, les extraire petit à petit du secteur informel. C'était une des missions principales et naturelles que nous devions remplir. Nous avons donc commencé par une, une expérience pilote en 1998 et en deux ans, nous avons eu un succès plus qu'inattendu. Et du coup, euh, lorsque nous avons eu notre agrément en 2000, le, groupe Banque Populaire euh, a décidé euh, d'allouer à la Fondation Banque Populaire 20 euh, millions de dollars sur les quatre années à venir pour nous développer. L'État également a alloué, à travers le, ce fonds a 2 donc quelque chose comme 200 millions de dirhams euh, à, aux institutions de microfinance pour qu'elles puissent se développer. Nous avons eu la chance également d'avoir été accompagnés très tôt, quand je dis nous, le secteur de la microfinance marocain, par des institutions. Euh, comme le Plut, comme le SAID, euh, comme l'Agence française de développement, en termes de financement, en termes d'accompagnement technique et de formation. Un des avantages qu'avait la Fondation Banque Populaire par rapport aux autres institutions de microfinance, c'est que la, la, Fondation était euh, adossée à un des principaux groupes bancaires du pays. Il y avait lui-même dans ses gènes la proximité, puisque c'était des banques coopératives, euh, qui avait dans ses portefeuilles principalement des TPE et des PME. Le fait d'être adossé à un groupe bancaire, et de surcroît un des grands groupes bancaires euh, du pays, euh, permet d'avoir un organe de gouvernance qui a des réflexes et qui a une expérience dans le domaine de la finance, dans le domaine du social et dans le domaine de, la supervision d'organismes financés, financiers, d'organismes semblables à ceux de TOFEC. Euh, l'organe de gouvernance a aussi une expérience très importante dans le domaine du risque et dans le domaine de la conformité. Et donc c'est un plus pour notre fondation. Mais il y a aussi un rapport sociale que nous réalisons chaque année sur la performance sociale au niveau de notre fondation et que nous présentons à chaque conseil d'administration qui prend acte de ces réalisations et qui donne ses orientations pour les exercices à, venir. Le deuxième point euh, dans le cadre de, de, cette synergie et le fait d'être adossé à un groupe, ça nous permet de mettre à la disposition euh, de notre clientèle des services bancaires. Euh, nous avons par exemple tout ce qui est ouverture de compte, nous sommes arrivés à des taux très importants qui dépassent les 90% aujourd'hui euh, pour notre clientèle euh, qui ont des comptes euh, euh, low income banking. Comme aujourd'hui le secteur s'élargit à la finance, nous avons estimé que c'était aussi le moment d'adopter une identité visuelle et une dénomination qui permettent aussi bien de faire référence à la microfinance et qui fait référence aussi à, la réussite, au succès. Et on a adopté le mot Tofir microfinance, qui permet de répondre à cette logique dans laquelle est inscrite aujourd'hui la Fondation.